ಅಂತ ಹೂ ಇಕ್ಕಿರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಗೊದ್ದು ವರ್ಣ ಅಂತಕೇನ ಕತ್ತುಳೆ ಸ್ವೀಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು ಅಡ್ತಲೆಲ್ಲ ಗೊದ್ದು ಇನ್ನ ಯಾರು ಕೊಡಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇಬ್ಬ ಲೇಟ್ ಆಗಿಡ್ರಿ ಬೇಗ ಬೇಗು ಕರಾಟಕ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಾ ಇನ್ನೂ ಸಾಪಾಡ್ I had